akwai abin da dukkan rai take bege duk abin da rai take mangari take so akwai wa ta lazul ayun haka na abin da ido zai kalla ya ji daɗi ya yi fari akwai wa an biya kalidun sannan kuma su yi kuna da wa mahar abada wa tilkal janna Allah ce waccan ma ita ce aljanna hmm. Allah ta tumuwa. Wanda muka gadar da ita bai ma kuntu ta amalun dangane da abin da kuka aikata kaga Allah sai ce ursitu muha muka gadar da ita ka san kuma baka yin gado ba sai gidan babanka to ya aka kuma Allah ce aljanna muka gadar da ita yanzu a yau duk yadda ko kai da mu'amala da mutum ya zama to mutumin nan tun kana jariri yake tare da kai kuke ba'amula in ya mutu in ba ma'aifinka ba ne kowa ko kare dangane da wanda ne babu gado tsakanin kwarka da shi din yadda ya ma farance din yadda ya ma farance babu gado tsakanin ko ɗan uwa ne kuma kana da ɗa ɗanka ya hana ji gado ka rike ɗan uwanka ɗan wa ko ɗan kane tun iya jariri har ya girma to sai dai in akwai wata kyauta da za ka mishi babu gado to amma kaga Allah sai ya ce wannan aljanna ce sai muka gadar da ita sai malaman tafsiri suka ce magana a fili take saboda annabi adam alaihissalam mm. baban kowane mutum ne annabi adam dukkan mutumin duniya da musulmi da wanda ba musulmi ba annabi Adam baban shi ne to saboda haka idan ka shiga aljanna gidan babanka ne ka shiga gadon babanka ne annabi adam ka ci domin shi ya shiga gidan biya ya to Allah ya ce a tare da ku a cikin ta akwai kayan marmari a gare ku kasiratun mai yawa wa mina ta kulun sannan da gare ta za ku yi ka ci wa qala ta'ala Allah ya ce innal mutakina lalle su masu tsoron Allah fi makamin, amin suna cikin wani wurin zama wanda yake abutacce a cikin aljanna suna wurin zama maka shine gida inda za ka zama domin shi ya shiga gida. lakubi ya Allah ya ce a tare da ku a cikin da akwai kayan marmari a gare ku kasiratun mai yawa wa mina ta kulun sannan da gare ta za ku yi ka wa ƙala ta'ala Allah ya ce innal mutaqina lalle su masu tsoron Allah fi makamin amin suna cikin wani wurin zama wanda yake abutacce a cikin aljanna suna wurin zama maka shine gida inda za ka zama gidanka na aljanna allah ce amin amintacce ne yadda yanayin aminci yake da gidan aljanna al'amari wa al'amari ne mai yawa kaga gidan aljanna inda za ka gane gida ne amintacce babu zahi babu ɗari babu kuma ɓarawo ya duro ma wani gyara ga ya ka mani a wani bangare guda zai rushe babu ke nan gida ne abu ta ce babu tunanin za ka mai gyara babu tunanin barawo zai zo babu tunanin wani ma zai zo ta da ma hankali a cikin gidanka to kaka saboda haka amin gida ne abu ta ce fi jannatin suna cikin aljanna wa uyun sannan kuma da tsiro na marmaro ruwa mai guda gudana kenan ma'ujar shi ne ruwa mai gudana uyun marmaro ruwa mai zaƙi yalba suna sannan kuma ana sufatar da su min sundusin daga sundus wa istabrik da istabrik mutakabirin suna masu fuskantar juna shi sundus da istabrak duka abu ɗaya ne duka abu ɗaya ne shi ne kawai tufa wato tufa alhari ne tufa ta alhari ne ita ce kawai sai dai idan aka ce sundus wadda take mai shara-shara ko kuma mai kauri istabrak wadda take kuma ta yi shara-shara amma duka alhari ne mai kaurinsa da kuma mara kaurinsa shi ne kuma dibaji hannu dibaji shi ne mai kaurin da mara kaurin to shi ne ma na sundus da istabrak mai kaurinsa